Balaş Azəroğlu Buludlar Yenə ağız çalmalı kəpəzin üstə Çətir tək durmusuz qara buludlar Deyin küləy qovmuş, günəş dağıtmış Sizi kim gətirmiş bura buludlar Niyə qaraldınız bu bahar çağı Siz də mi gördünüz ayrılıq dağı Görünsə günəşin qızıl saçağı Hara gedəcəksiz hara buludlar Cənub ellərinə siz gedən zaman bir sözüm çıxmasın qoy yadınızdan. Məni xəbər alsa gülüzlü canan, salam deyərsiniz yara, buludlar. Deyin qəm çəkməsin siz ona, dözsün. Dərdə, işgəncəyə, zindana dözsün. Axı söz veribdi, hicrana dözsün. Torpaq bu dərdlərə çarə buludlar. Gözünüzdən axan qəlb sevincidir. Bəlkə həsrət yaşı, bəlkə incidi. Yəqin bu ayrılıq sizi incidir, edir könlünüzü para buludlar. Yetər, ağlamayın bu gölün üstə. Bu dağın, çəmənin, bu çölün üstə. Günəş bayraq açıb bu elin üstə. Bu torpaq bürünmüş nura buludlar. Gedin, o sahillər gözləyir sizi. Yuyun göz yaşı ilə yuyun Təbrizi. Nə düşmən ləpri, nə də qan izi düşməsin bir daha ora buludlar.''